171 سگ قرار بود گوشتشان در کره جنوبی خورده شود به آمریکا منتقل شدند جنگ کانگروها بر سر قلمرو شکارچی مظنون به کشتن هفتاد و بریپنگول بعد از 20 سال دستگیر شد همراهان گرامی سلام لطفا کانال سار میدیو را subscribe نمایید لایک و کانال را هم فراموش نکنید برای همکاری بیشتر زانیدا را به اشتراک بگذارید من از همراهی و همکاری شما عزیزان سپاسگزار و ممنون می شوم عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی شکارچی مزنون به کشتن هفتاد بعد به بنگال بعد از 20 سال دستگیر شد پلیس بنگلادش میگوید یک شکارچی غیر مجاز مشهور را که بیش از هفتاد ببر بنگال را ظرف 20 سال گذشته کشته او را دستگیر کرده است این شکارچی 50 ساله حبیب تالوکدار نام دارد و به حبیب ببر مشهور است و گفته پلیس دستگیری او پس از سه حکم جلب قبلی صورت گرفته است محل فعالیت او برای شکار ببرها در جنگل های مرزی میان هند و بنگلادش بوده است این مناطق زیستگاه بزرگترین جمعیت ببرهای بنگال است که فقط چند هزار از آنها در طبیعت باقی مانده در بازار سیاه اجزای بدن این حیوانات نظیر پوست و استخوان و قیمت بالای به فروش میرسند. artificial Not a completely جنگ کانگروها بر سر قلمرو این کنگره‌ها ممکن است زیبا و نوازش کننده باشند اما آنها می توانند های جدی را به همدیگر بزنند این کنگره ها معمولا آرام و هر دو جفت جوان در پناهگاه حیات وحش در مرکز غربی نیو ساوت ویلز نیاز به تعیین مرزها و قلم روشن دارند. کنگره ها ذاتا حیوانات لطیف هستند آنها بیشتر روزه ها را میخوابند و شبها غذا میخورند آنها به بچه های خود اهمیت میدهند در صورت تهدید مانند همه والدین از آنها به شدت دفاع میکنند و وحشی بودن آنها احترام بگذارید و به محل آنها تجاوز نکنید اگر به جنگ دو کنگروی نر برخوردید خودتان را از آنها دور کنید یک یک سگ از مرگ حتمی نجات یافتند این سگ ها به هدف مصرف گوشتشان در یک فارم حیوانات پرورش یافته بودند یک سازمان غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از جانوران به نام جامعه انسانی ایالات متحده این سگ ها را از فارمداران کره جنوبی خریده و به آمریکا منتقل کرده است تا زندگی جدید را در آنجا شروع کنند این سازمان گوید که در حال حاضر به دلیل محدودیت های وضع شده برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا پیدا کردن سرپناه برای های مسافر کار آسانی نیست شماری از این ها که قرار است به کمک سازمان مشابه در کانادا به آن کشور منتقل شوند حدود 300 سگ که 171 قلاده آنها به آن منتقل شده اند و همکاری نهادهای کلایی حمایت از حیوانات و سازمانهای شابه غربی از خطر مرگ حتمی نجات یافتند. It's been a long journey getting the dogs here. Um, and for a while I didn't think we were going to make it, so seeing them go off means everything today. کارمندانی که برای خرید و ایجاد این سگها رفته بودند که آنها را از میان ردیفی از قفسهای خشین و تنگ در یک فارم کره جنوبی بیرون آوردند گوشت سگ در چند کشور شرق آسیا مصرف می شود. در میان این کشورها کره جنوبی تنها کشوری است که سگها را در ابعاد صنعتی برای فروش گوشتشان در مزارع پرورش می دهد. از توجه و همکاری شما سپاس گذارم شاد و موفق باشید